aliye na 100 hii ni automatic pencil. Naona akiwa na hii Alliance Tarehe Pagani Girls, the best performing school, hiyo anaenda mbele bila kuitwa kama miuziku bora aonyeshe heshima. Hii inaitwa Wings to Fly na sio ya Equity. Wakiwa na hii university, either aende eh, Oxford mahali nimesomea UK, <laughs> United Kingdom UK iko USE nimeshikana na UN <laughs> yeah, United Nation wala wameenda nchi ya Kenya <laughs> kama sio hapo aende Cambridge Husband ako Cambridge hapa <laughs> South Africa. Mahali huwa ninaenda vizuri. Kila mwisho wa mwezi. Sasa oh Brunella anacheka. Uangalie hii ni ya wapi? <laughs> Ni ya Cambridge. Unaona? <laughs> Hii tumeshuka hii airport hapa saa nane. <laughs> Kenya kuna mshaka kama hii. Naona hii. Composition ya 500 words within 40 minutes hii inaandika na dakika nane <laughs> sasa tu ni kulala.